weite Spur, wo sie an meinem Arbeit und strich die grüne Flur. Ich such im Schnee vergebens nach ihre dritte Spur, wo sie an meinem Arbeit und strich die grüne Flur. Ich will den Boden kissen, durchdringen Eis und Schnee mit meinen heißen Tränen bis ich die Erde, die Erde seh. Ich will den Boden küssen, durchdringen Eis und Schnee mit meinen heißen Tränen, bis ich die Erde, die Erde seh. Wo find ich einen Magnete, wo find ich grünes Gras, die Blumen sind zerstorben, die Rasen sind zu Glas, die Blumen sind zerstorben, die Rasen sind zu Glas. Wo find ich eine Blüte, wo find ich grünes Gras? Soll denn kein Angedenken ich nehmen mit von hier? Wenn meine Schmerzen schweigen, dir sagt mir dann von hier, Soll denn keiner'n gedenken, ich lebe mit von hier. Wenn meine Schmerzen schweigen, dir sagt mir dann von hier. Mein Herz ist wie erfroren, wenn starrt ihr bitterin, Erstorben, Sporben, als starre Tier darin, schließt ihr das Herz mir wieder, fließt auch ihr Bild, ihr Bild dahin, ihr Bild dahin. ein Lindenbaum. Ich träumt in seinen Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Winde so ist so, in Freud und Lach,

es riefen sie mir zu. mir, Gesell, hier findest du Die Geiten sind geblieben, mir grad ins Angesicht, ihr Hut flog mir vom Kopf, ich wendete mich nicht.

Schwein, das weiße Ei. Durstig ein, das heiße Ich sprach wollen, wieder er ein Laue fies. Und das Eis, es springt in Schwarz,